больше меньше нас с вами уже не станет, да? До конца начальной школы идем в таком составе. Никого не оставляем больше нигде на своем пути. Или, может, кто сразу хочет остаться, говорите, то сейчас сразу переведу куда-нибудь. Никто не хочет остаться. Все, пойдем все вместе дальше. Так, сейчас мне хочется узнать, кто где из вас летом отдыхал. Потому что мне это обязательно нужно будет вот записать. И я присяду другому. Хорошо? Так, давайте начнем. Егорка, тебя. Ты где отдыхал? Я сначала был в бабушке, потом уехал. Из дома. Куда уехал потом? На а, ты у бабушки отдыхал? А у бабушки то где? А в какой деревне, не знаешь? А? В Ашаке? Так, деревня Ашак. У бабушки. Все лето там был? Нет. Все лето был. Даша. Че ты у меня? Даша, Даша другого Даша где? Даша. Мы с мамой сначала ездили в Кесарь, землей кататься на теплоходе, а потом ездили на речку каждый день. Ну ты все дома была, в лагерь никуда не уезжала. Нет. Нет. Так, хорошо. Даша? Я летом сначала в лагерь ходила, а потом после лагеря чуть-чуть на речке была. То есть а за город в лагерь никуда не уезжала? А потом мы еще с Ромой два раза в первый день поехали на речку. Так, хорошо. Саша? Ты где отдыхал? Ты уезжал куда-то в лагерь, или уезжал в другой город, или ты ездил на море, или ты на все был дома. Ездил. На речку ездил, так. Лиза, где у меня Лиза? А дома ты дома все была, так. Варя? Я Так, вот ты ездила в лагерь. А вот какой лагерь ты у тебя был, не помнишь? Помню. Какой? Малахит. Ты в Малахите отдыхала? А в какую смену ты отдыхала там? Ну вот не третью смену, не в последнюю. Нет? В середине лета там ты отдыхала? начале. Так, ну ладно, а еще? Так, а еще куда ты ездила? Очень далеко ездила, да, ты дедушке? В Грозный ты к нему ездила. Так. А когда, в каком месяце, не помнишь? Ну, как приехали, как, при... как уехали, так и приехали. В июне? В июле. В июле. Июль. Так, ладно. Степа, где ты у меня? Да. Перебор приехал. Как называется деревня? Перебор. Перебор. Перебор. Там у тебя кто живет? Бабушка, дедушка. Да. Долго ты там был? Ну, дней 29. Да. То есть месяц целый отдыхал у бабушки, да? А в каком месяце? Я еду через э, березу. А в каком месяце ты ездишь? Да. Да. Да. Июнь. в июне. Понятно. Так, Анютка ушла, она все дома была. Так, Надюшка, где отдыхала? Дома иногда сидела, и иногда на речку ездила. Так. А куда-то уезжала ты? Нет, нет. Нет? Так, дома была, да? Так, хорошо. Ну уж дома-то вряд ли вы сидели. Наверное, на улице все были, да на речке, да на озерах. Дома-то вас удержать-то было трудно, наверное. Так, Никита. Да. Где отдыхал, дружок? Я сначала был дома, потом в а Вот, а в каком лагере ты был? Лагерь «Заря». Так, лагерь «Заря». В каком месяце, не помнишь? А? Третью смену? Это значит июль-август где-то? А, уехал 8 августа, а приехал... Не помнишь? Ну ладно, пускай это будет так. Андрюшка, где ты отдыхал? Дома был, никуда не уезжал, ни к бабушке, не ездил к бабушке в гости. Так, хорошо. Толя. Я сначала был немного дома, потом пошел а типа, на дачу прям. Прям на дачу пошел. И все было на даче. Так, все понятно. Так, Налескин Миша. Где у меня Миша, Миша, Миша, Миша? Ты где у меня, дорогой, отдыхал? Я у бабушки в Перми. У бабушки в Перми. Нет, у бабушки э, тоже в городе. А, в городе здесь? Да. да и в Кунгуре бабушка-то живет? Да. Так. Да. В Чекалям А, деревня Чекали. Угу. Там отдыхал. Все. В каком месяце? Я? Я забыла. Забыл? Не помнишь, да? Ну ладно. Сережа Никлюдов? Я отдыхал в деревне. Где, в какой деревне? В Кордоне. Деревня Кордон. В каком месяце ты там гостил? Июнь, июль, август? Июль? Так, Дима? Ну, за пределы Кунгура никуда не уезжал. Так, Даня. Вспоминай, что все дома сидел. Бедненький, да? долго, вот много. Долго ехать, а куда ездить? Долго, Долго, долго проехали. Долго ехали? Долго проехали много, долго и Ты сказал на дачу. Как будто это наша дача. Мы в деревне отдыхали под камень. И прятка. Да почему из чужих не берут? Сожаление вспоминаешь. Ну, сейчас в любом все сожаление вспоминать, и все выйдут. Аленка. Ну, там в Петербург ездила, в каком месяце? В августе. Так, Владик. Так. На ну, городской. пляж ездили, да? А ты и кунгуру уезжал куда-то? Нет. Нет. <laughs> Ксюшка. Так. За пределы города никуда не уезжал. А, вот у нас кого нет. Лизы у нас нет. Да. Лизы у нас нет. Так, Миша. Где у меня Миша? А я когда за ней заходила, Ленечка сказал, что она никогда не приедет. Я поверила, думаю, что это неправда. Он сказал, что она никогда больше не приедет. Кто сказал? Леня. Леня? Да. А у нее что есть? Брат Леня, что ли? Ага. Да. Я за ней зашла, когда он сказал, что ему Даша, Алина выйдет, он сказал, она больше никогда не приедет. Да, неправда. Так, Мишунка, ты где отдыхал? Так, прекрасно. А за пределы города куда-то выезжал? Нет. Владик тоже никуда не ездил? Нет. Все замечательно. Ну, несмотря на то, что вы многие никуда не выезжали, отдохнули бы все равно хорошо. Правда? Да. Завтра у нас с вами будет кровь. Завтра сюда приходите к 9 часам. Э, в 9 часов у нас с вами уже старт, поэтому вы приходите сюда чуть-чуть пораньше. Мы здесь все с вами собираемся и идем на школьный стадион. Другим ребятам, которых нет мамы и пап. Так, сначала. Да, сначала по, по списку. Сначала по списку еще раз. Кем хочешь стать? Пожарником. Машинистом. Я хочу быть огородником. Только что другое говорил. Ну вот уже все. Знаете почему? Почему? Не знаю, как это назвать. Ну ты а скажи, что новому, делать. наверное, нет, нет, нет. хочешь. И всем помогать. И фермер. фермер тогда. Всем помогать, у кого нет. Толя, всем помогать. У кого нет мамы, пап, всем помогать, у кого нет. помогать. Так, замечательно. Даша. Воспитатель. Воспитатель. Дима. Не определился, не кем ты хочешь стать? Не определился. Саша. Бизнесменом. Ух ты! Много денег зарабатываю. Много ну, денег зарабатываю? Миша. Э, Военным. Военным. Миша, ты кем хочешь Художник? Полицейский? Тише, тише, тише. Я хочу быть спецназером. Спецназер снайпером. Так. Продавец. Или кассир. Но в магазине, да? Чем? Макияжем визажист Бог у нас. Инженер, Лиза, да? Врач. Врач. Так. Андрюшка, Ух ты, банкир! Таксист, что вам? Сварщик. Вот посмотрите, сколько замечательных профессий у нас есть, правда? И как вы, кем вы хотите стать? Ну, весь цвет России здесь находится у нас во втором Б-классе. У нас здесь и спецназ, у нас здесь и врачи, и воспитатели, и банкиры, и сварщики. Надежное будущее. И, и бизнесмены богатые. Все у нас представляю, представляем старосту Глит Леонидовны встречи.